ولو عطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس طول بالك <laughs> عم تحكي معي <laughs> ايه عم احكي معك سمع <laughs> هذا الصوت شو هذا؟ طبعا صح بس ليش صوتك صاير ناعم هيك؟ هذا مو صوتي أني هان بالزنزانة اللي جنبكم بدي أسألكم سؤال تفضلي تفضلي يا أختي انتوا لحالكم؟ آه،, آه آه انت يا اختي عن مين عم تسالي؟ ولادي اللي عمره عشر سنين يا قلبي شعره اسود ولابس قميص احمر آه لا, لا يا اختي ما عندنا حدا ما عندنا حدا هيك بهالمواصفات بلا مؤاخذه اختي يعني حضرتك لهجتك غريبه كانه عن هون من وين انت؟ اني من درعا من درعا الله يكسر ايديهم يا رب شو جابك لهون؟ الليلة اختي كيف فينا نساعدك؟ ساعدوني هلا كنتوا بتبكوا انتوا بدكم مين يعني يساعدكم لا يا اختي لا نحن ما كنا عم نبكي ولا شيء آه، آه، هاي هي قرقعة بس هيك عنا لا يا اختي كنا عم نبكي اسكت اسكت عجبك هيك طولي بالك يا اختي طولي بالك خذولي ولدي خذولي ولدي مني يا عيني يا عيني ما ظل لي غيره في هالدنيا خذوهن كلهن وقفوهن على الحيط حتى حمولي الصغير جوزي عمي كلهن قوصوهن وش ذنبه حمودي وش ذنبه حمودي كلها عمره خمس سنين يا ظلام يا ظلام هذا مو إرهابي هذا طفل الله أكبر على الظالم الله أكبر على الظالم وين أهل النخوة إيش كل هالعالم بيتفرجوا فينا نتقتل ونتشرد ليش كل ما محبوسة عندها الأنذال اللي خانوا أرضهم وأرضهم يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه فإذا دجى ليلي ظلامه طال ظلامه آه. ناديت يا رب ناديت يا رب فكنت كنت تكن تضيئا